大家好，我是陈老师，欢迎大家今天参与我们的直播。首先呢，两件事情跟大家说明一下。第一点呢，就是我们春季补运法会啊已经开始报名了，法会时间呢是三月二十七日，所以报名的时间呢只会到三月二十五日。算一算，今天是三月十二日，只剩下十五天，所以说剩差不多两周的时间。那老师的法会啊，理论上应参加的话，你应该不会有什么太大的压力。所以说啊，紧速报名。 截止之后啊，老师就不会再接受报名了，因为老师自己要做所有事情，所以说呢，这个是需要时间的。那么第二件事情啊，就是我们还会有一场清明节的祖德回向法会，会在下周三，也就是三天后，我们会准时开放报名。虽然称作主德回向啊，但是它的对象并不限定于祖先，所以只要是已经往生的亲朋好友、门生故吏，只要他曾经是人类，对 human。 啊，都可以报名回向给他们。这个不是老师有种族歧视，不开放回向给宠物或是动物啊。只是动物啊，通常不会有什么业力，哎，业力是人类比较会有的，所以人类比较需要回向。而且啊，现在宠物啊，很多都是来享福的，对不对？过得比人类还好，说什么累的跟狗一样，狗根本就不累，累的还是人，好吗？ 啊，当然要记得哈，祖德回向法会不要是回向给现在还活着的长辈，好吗？活着的那个是的来回向的，好吗？所以这是以往生者为主，清明节嘛，对不对？清明节当然是以往生者为主。过去几年来，很多人都说啊，可不可以回向给他现在的父母啊，或者他的爷爷奶奶？不要他们还活着，好好？ <laughs> 不要这么急的，这么急的给他们回向，好吗？好，好，那我们今天的时间比较有限啊，这些东西稍微多了一点，所以说啊、我们其他话不多说。 我们赶紧啊进入我们今天的主题，不然又被别人笑说我们讲不完是我们直播间的特色了，对不对？那么首先呢，我们来看看乌尔之战。乌尔之战呢，它打了多久？打了一年多。别说各位可能对这个话题啊有点乏了，其实啊，欧美各国比各位还要乏。为什么这么说呢？因为我们看到这一年的经济形势啊，整场大战打到现在。 不说乌克兰已经打得快山穷水尽，就连欧洲的经济啊也被打到流水无情了。只有美国特定的企业赚的是盆满钵满，笑得合不拢嘴。但即使如此，美国经济啊，恰如唐朝中叶，已经是金玉其外而已了。而我们一路讨论这些世界情势走过来啊，我们又反向过来看一样的问题，那就是乌克兰它到底有没有胜算？ 这个相信大家都，如果真的有跟老师的直播啊，一起不断的了解我们的世界局势，大概率人都可以知道，乌克兰要反败为胜，那几乎是微乎其微，比老师赌独得乐透仔头彩还要来的困难一点。而这个是老师个人的预测嘛？我们还是来看看现实的状况吧。根据西方的统计啊，乌克兰开战至今。 已经连发了九轮的动员令，不断的征召男性来入伍上战场，而这个战场部分地区要征召的男性啊，年龄最高也达到了六十五岁，也就是，纵使你已经老掉牙了，跑不动之外，眼睛已经老花了啊，根本没办法扛动步枪，也没有办法瞄准敌人，你还是得上战场，因为这样啊，你至少可以消耗俄罗斯的步枪子弹。 这个就是战场的现况。老师不知道啊，一天到晚想跟中共死战到底的台湾热血男女，自己会不会带着自己的父母儿女一起去为了意识形态而牺牲呢？为什么是父母儿女？因为乌克兰的军队不是只有男性，还有六万名左右的女性士兵，而这些被动员的、主动响应政府参战的，已经达到了两百万人次。 各位要注意，老师说的是人次，不是人数，这里面是有区别的。而在这场战争之下，北约也不断的对外去宣布，乌克兰即将获得反攻的胜利，对不对？要将会把过去失去的领土全部收回，还包括克里米亚。这在西方的媒体上面呢，相信大家已经看了很多，就跟我们中华民国喊了几十年的三民主义，统一中国，反攻大陆，解救苦难同胞是一样的。 口号跟标语啊都可以这么喊，但问题是做不到啊。而根据公开可以查询的资料可以显示，可以看到啊，乌克兰关于美国，它的它乌克兰这边的方向，向向美国所报告的什么战损，目前呢，乌克兰的战损已经高达五十万名士兵的损失。 这个损失啊，是包含了可能英勇英勇、英勇的奉献了生命的已经战亡的，还有已经重伤没有办法再战的英勇士兵。另外，除了这五十万之外，还有另外十万的士兵失踪。这十十万的士兵失踪啊，他可能是怎么样？他可能是被俘虏啊，或是呢就是下落不明。刚刚好那个那个什么狙击处导弹刚好打他头上，对不对？那个有没有阵亡，真的不知道了，是不是？ 所以说，各位要注意啊，这里说的是乌克兰对美国做的公开报告，实际上的数字，相信可能连乌克兰政府可能都自己都不是非常清楚。因为举个例来说，逃兵对不对？他这在这个报告之内呢，啊，这个就是问号了。而战争进行到了现在啊，乌克兰这个偌大的一个国家，男性哈，此时此刻男性登记在案的，各位知道乌克兰剩下多少男丁吗？ 目前根据官方的统计啊，乌克兰现在的男性存量仅约七百万人，这是总人数啊，包含了老人跟幼童。这只要你有那个小茶壶了，对不对？ <laughs> 有大雕的啊，都给你算在内的。这就是现在乌克兰的男子数量，这些都是可以查到的公开数据。只是我们西方的媒体跟新闻啊，从来不会主动的告诉大家。 而没有被公布的，还有两个月之前，也就是今年的年初，在乌克兰境内由乌克兰的女性所发动的寡妇示威，这个也是前几天才被挖出来的消息。我们只看到泽伦斯基他要吃的、要喝的、要武器、要装备，但是没有人知道乌克兰的寡妇已经被逼得走上了街头来进行抗议。为什么呢？因为我们刚才所提到的，乌克兰的士兵啊，最起码消耗掉的数量。 哦，有数据的已经高达了六十万，就五十万加十万了。但是这六十万的英勇将士为国奉献生命之后，他的眷属却没有办法获得抚恤金。而阵亡的士兵很多都是这个家庭里面的收入来源顶梁柱，现在这个家庭失去了一家之主，国家也旋即抛弃了这些眷属。那么，请问一下？ 泽伦斯基所获得的动辄数百亿美元的援助资金，到底跑到了哪里去呢？他不是说维持国家运作要多少多少钱吗？拿了这么多钱，但是你的阵亡将士的遗孀、一些眷属却没有办法生活下去。所以是说，在冰天雪地之下，百姓已经转化了战力，为了保家卫国而战，但是为什么国家抛弃了这些将士的眷属，挨饿受冻？ 还要让后面要上战场的七百万的男丁的人力资源，他要怎么样再继续相信他的国家是可以值得信任的呢？这个啊，我们可以想到什么？过去这个民呃，从在大陆时期的中华民国，对不对？蒋中正前总统还是宣布解甲归田之后啊，再把这些国民党的士兵啊、国民革命军啊一撸到底，对不对？回家种田去吧，吃自己吧。但是呢，乌克兰是这样吗？乌克兰战争都还在持续。 就已经告诉你，你自己吃自己还不够，还得把你丈夫、儿子拿去喂给名为战场的猛兽。而更重要的是，现在战况非常焦灼的巴赫姆特，平均每个士兵在战场上的生存时间只有四个小时。也就是说，怎么样呢？我今天上午七点多在动八号，我说八点上战场，但中午的时候，我们就可以看到一阵白光。怎么样？上帝就在我们面前，准备跟我们喝咖啡了，是不是？ 所以说，他为什么称作为人肉绞肉机的残酷战场？这个战场就是让你士兵的生存的时间非常短暂，而这个战场目前还在持续。不过，老师刚才得到最新的消息呀，这乌克兰的守军已经说，这个大概已经是守不住了。而我们找出了这么多的数据啊，都是很后知后觉的事后的数据，我们一般人呢也不可能获得第一手的信息与数据。 但是获得第一手信息跟数据的北约列强，却还是告诉了百姓，在乌克兰英勇奋战之下，俄罗斯的伤亡是乌克兰军队的六倍，六倍哦哦，哎，五倍六，应该算六倍，对不对？呃，这个乌克兰战士英不英勇，那这个我们不用去否认，他们是非常英勇的。为什么？每一个为国奋战的战士啊，都是英雄啊，这个是绝对是没有问题的。但是问题是。 不要说这个是五十万还是六十万，好，我们都不管他了。那他的无论是五倍还是六倍，那么俄罗斯的军队到此时此刻最少的损失应该也有三百万了吧？这别说是俄罗斯的士兵啊，就是俄罗斯的正规军加上瓦格纳的佣兵一起算进去啊，到目前为止都还不到三百万这个数。等于俄罗斯所有军队按照北约的说法，现在应该全部阵亡，彻底被歼灭了。 那么，如果真的是这样，现在乌克兰土地上面的俄罗斯军队，那是不是就变成一个亡灵部队呢？这可能吗？当然不可能。我们又不是演《魔戒三部曲》的王者在领，对不对？当然不可能有所谓的亡灵部队。俄罗斯士兵啊，当然他们是活生生的在战场上当成人肉绞肉机的机器。为什么？因为他们互相讲，对不对？但是俄罗斯当机器的机的概率是比较高的。那么，我们可以从这里看出。 是不是北约说的消息，还是哪里的消息？一定是有人在说谎，不是乌克兰阵亡数字说谎，就是北约的发言是谎言，不然就是俄罗斯应该早就弹尽粮绝，已经准备灭国了。这让老师想起来，我们去年台湾内部还有一些特定的媒体有传出来，怎么样？乌克兰已经反攻到了莫斯科，要把普丁活捉送到国际法庭审判了。那在去年年初的时候，相信在台湾的朋友还提过这种消息。 而到底谁在说谎啊？或是为什么每次传出来都是乌克兰利用北约的高精密的、高先进的武器，已经全数歼灭了动辄数千人的俄罗斯部队，但却没有收获什么像样的师徒？其实到现在也不是很多人在意了，所有的消息面呢，都在近日俄罗斯的攻势之下已经化成了泡影。俄罗斯这个被西方专家评论已经没有弹药跟武器的库存。 连子弹都要跟北约订购的准战败国，这两天呢，已经发射了八十一颗各种不同的飞弹，对乌克兰进行了全境的轰炸，其中包含了六颗极音速的导弹，叫做匕首。那除了这些火力之外，他还派出了无人机来进行了轰炸。这个要注意，俄罗斯在过去很少使用无人机，他现在又怎么突然出现了无人机呢？所以说这个东西啊是非常有意思的。 当然了，乌克兰也表示，他们不是只有挨打，他们也拦截了数十颗的俄罗斯的飞弹，以及击落了许多的无人机。那么这里就比较有趣一点，就是乌克兰到底有没有这个实力去做导弹跟飞弹的拦截呢？啊，各位，你觉得有没有呢？当然是有的，因为人家有爱国者的防空系统，当然有能力可以拦截跟反制俄罗斯所射出来的导弹跟飞弹。但问题是。 乌克兰拦截成功，那么值得庆贺，因为他守住他的国土。但是呢，这个可能美国跟欧洲又要哭泣了。为什么？因为你拦截成功代表什么？泽伦斯基又会伸出他的友谊之手，来继续跟北约要武器、要弹药，来填补这些的损耗，对不对？我今天把它拦截下来了，对不对？我现在库存用完了，对不对？大哥，再来一点吧，用完了补一下吧，是不是？所以说，讲到这里呀，这个北约跟跟那个美国啊，可能就是几个小目标的美元的花费。 要北约各国至少美国又得在又得在供应哦，当然美国要不要供应啊，也得看共和党的众议院他同意的话哦，这个是一个前提。如果不同意，那今天拦截到了这些俄罗斯的导弹跟火箭，那他的爱国者就消耗完了，那下一次还能不能够防御呢？这就是一个问题。事实上，乌克兰得到了。 的一些那个美国或是北约的武器，它的量不是宣称的量这么多，可能只有原来的可能五分之一甚至是八分之一的数量而已。所以，他真的把它拦截掉了，那真是可喜可贺。但是，拦了这一次，它还能够拦截下一次吗？当然了，这些被拦截的火箭跟导弹啊，不包含的俄罗斯的“极音速”的导弹，也是匕首导匕首飞弹。 这六颗极因素的导弹呢，乌克兰已经承认是完全无法防御跟拦截的。当然，这个不是乌克兰的问题而已，因为就连美国，世界最强的军事国家，也无法防御这样的极因素导弹的手段。目前，极因素导弹是无法防御的攻击性武器。而且，俄罗斯不止这样，它还有核动力导弹的技术，它想打哪，它真的就可以打哪。 除了它本身是核动力导弹，已经是一个小型的核弹之外，它这个核动力导弹还可以再挂载核弹头，所以如果要真的打核战，俄罗斯的优势还是比较高的。这也就是为什么美国跟北约不敢跟俄罗斯正面开战的最重要原因之一，因为它真的可以打到你，你还不见得能够打到它。 为什么呢？因为一旦开打，光极音速的飞弹就让美国许多重要城市跟设施啊，会直接被俄罗斯摧毁。就算他打白宫，你也拿他没办法。而且他这个是没有防御的手段。这样能够各位理解为什么美国不敢跟过去一样对俄罗斯正面迎战，或是跟阿富汗战场一样直接派部队进入乌克兰？因为一旦驻军，就等同开战。 俄罗斯啊，它是一个穿草鞋的，对不对？不怕你美国穿皮鞋的，也不怕欧洲穿运动鞋的。所以是说，欧美跟俄罗斯正面开战的损失，绝对比俄罗斯单方面还要惨重，而且难以恢复。被核弹打到的地方，你要恢复，你可以这么想，但是你很难做得到。而战场延续到现在啊，大部分啊，大致上也符合我们直播一直以来的对这场战争的推论。 那就是俄罗斯一开始他就非常明白，他面对的本来就不是乌克兰，而是整个欧美体系的力量，所以他一直来的进军的速度啊，从来不是什么闪电战，也很少一次大火力的覆盖跟压制。他这种全境轰炸的次数，好像我记得不超过不超过四次的。因为当敌人的力量还是未知的时候，那当然这些兵法有讲过“风林火山”嘛。 那当然，其徐如林，缓慢的推进才是对俄罗斯比较有利的一个战法。而除此之外，俄罗斯的军队，哪怕是现在的巴赫姆特绞肉机的战场，也是网开一面，而不是把你整个包围起来。为什么呢？因为还是一句话，只要战场没有关闭，就需要源源不绝的物资跟弹药一直把它涌进去。那么，既然北约这么喜欢援助，那当然俄罗斯就要。 就像怎么样把熊关在那个笼子里面，然后身上插一个管子，暴力取熊胆汁一样的变态手法，让守军的阵地啊继续的跟外界来寻求援助，而俄罗斯啊就可以不断的袭击这些援军的路线，甚至还有可能去抢夺了他那些本来要运过来的东西哦。老师说发现东西是怪怪的哈，然后还可以打援助的物资，而且你还跑不掉。 这样的局面啊，远比你占领巴赫姆特之后，你又不知道你下一个这些乌克兰的守军要跑去哪里打游击，还要来的可以控制。所以网开一面，围点打援，之类似这样的战法，打到有一天援助都不敢再进去战场的时候，等于是他这个东西战场它的资源已经枯竭了，那么俄罗斯才会把门关上，直接把这个都市给占领。各位你要知道，现在乌克兰我们一直说它是一个战争，一个很。 很非常的危急的地方，但是不代表基辅他们那些没有受到战火波及的地方，他们过的是很痛苦，并没有像包含基辅现在，他一样是可以怎么样搭个地铁，一样上班，一样工作，并没有受到直接性的影响。为什么？因为乌克兰的国土。 非常非常的广袤，所以是说打的是乌东地区，啊，占的是占领了乌南的地区，但是实际上基辅跟还有乌西地区，现在是没有会感觉到他们有陷入战场的状况，这个是很重要的事情。而在俄罗斯方面，老师也片面去了解到，俄罗斯的百姓基本上也不会有太多的感觉，说我们现在在战争中，因为俄罗斯的国内还没有进入到战时的阶段。为什么？等下我们会讲到。 所以说呢，我们要知道现在的巴赫姆特的问题是在哪里的。这个战场又是在乌克兰的国土里面，是一个枢纽的位置。一旦它沦陷失守，俄罗斯的整个进攻跟防守就会变得更加的有利。所以，绞肉机跟绞肉是一个彼此需需要的存在。乌克兰需要这个战场来获得更多的援助，俄罗斯也需要消灭更多的北约力量。这些计算里面。 没有人类的性命，所有的筹码计算只剩下了利益跟钞票。而这场乌俄之战呢，打到什么时候是一个头呢？这个老师还是说，征战之年啊，其实我们不用太去寄望有太好的和平曙光会出现。应该这么说，我们能够期望了，就是这个战争啊，虽然机会不是很大，但是不要扩及欧美任何一个第三国的参战。 因为只要第三国一参战，那么接下来的就不是所谓的领土争议，很可能就是有几片的土地啊，万年以上不会有人类在那边生活。当然，这个概率是极低的，因为至少北约啊已经无力掀起，不要说世界级的战争了，就连欧陆上的区域性战争啊，几乎也无力去应对了。为什么呢？ 因为如果早一年，欧洲肯定会抵抗俄罗斯，那是信心满满，对不对？因为他们吃饱喝足，信心满满。但是打到现在，这个很多国家的血呀，还有经济呀，还有金融的力量啊，这些他们的一个生存的能量啊，都快被美国给榨干了。 <laughs> 哎，不是被俄罗斯榨干，是被美国榨干的。更别提强大的资源可以来跟俄罗斯一决雌雄的世纪之战，这个是有困难。 所以说啊，这个战争到底是俄罗斯这个侵略者到底是对还不对？乌克兰抵抗对还是不对？这个我们没办法说。我们举一个历史上的例子给各位听一下哦。老师举一个欧洲的战争来当做案例。我们都知道啊，哦，所谓的第一次世界大战其实就是发生在欧洲的区域性战争。 只是白种人就觉得是说我们自己就是世界的中心，真正的天龙人，对不对？所以称为世界大战。而这场战争的主因啊， <clears throat> 主要是因为奥匈帝国的那个皇储斐南斐南斐迪南啊，被塞尔维亚人去暗杀所引起的第一次世界大战。但是各位都读过历史，我们可能忘记很久了。 这场第一次世界大战打到最后，各位可能比较记得是怎么样？呃，德国就刺激了一个希特勒出来。但是实际上，第一次世界大战打到最后，战争的中心点奥匈帝国最后跑到哪里去了？各位还记得吗？奥匈帝国这个战争的起点，最后就解体了，没有了，不，消失了，国土分裂成现在的奥地利、匈牙利跟捷克。 而其余的土地就被南斯拉夫、波兰、罗马尼亚以及意大利所吞并，所以我们可以从历史中啊，可以轻易的去发现，战争可以为尊严跟正义当做理由而开打，但是最终只会因为利益分配而完成，然后让它结束。而现在世界上的黑手又想以意识形态与政治制度的不同，想再掀起了更多的战争。当然，老师也不知道幕后黑手是谁，各位你们知道吗？ 好，刚才讲到了俄罗斯为什么他们本身在他们自己国家内没有发觉到哦，现在好像是一个战争的危急时刻呢？这个在欧欧美的中一些西方的媒体啊，常常就讲到是什么样呢？现在普京似乎已经管不住瓦格纳的佣兵部队，所以他们可能会去取代普京成为新的俄罗斯领导人等等之类的风言风语。哦，这个东西我们就要知道一件事情，这个真的是非常值得注意的，就是。 俄罗斯他居然使用了佣兵去打了主战场，让佣兵的消耗不等于不会去伤害到他们的正规军，也就是说国家不用承担了战死士兵的一些后续的责任，可能他可能需要给他很多钱，但是他却不用担负的这些损失的责任。为什么？佣兵跟正规军最大的差别是，佣兵大家都知道，你可能来自世界各地，但是你是为钱而打仗，谁给你钱你就去为谁打仗。 那么结果就很简单，佣兵战死再多，现在瓦格纳据说好像已经膨胀到十几二十万人了。这些十几二十万人，哪怕全部阵亡，那跟普京的政权、跟这个俄罗斯的正规军是一点关系都没有。因为你叫做佣兵，你去死那是应该理所当然，因为你拿了我的钱，你就应该付出你的生命取得这些战果。所以说，瓦格纳为什么他可以往前去冲，然后俄罗斯的国内没有什么问题，就是百姓根本就没有去感觉到。 我们的国军啊，我们的这些正规军有受到任何的损伤？而现在正规军有没有准备上战场了？老师，去年呢，我们在谈这件问题的时候，老师有说，你训练新兵没有三个月、半年，你是没办法把它变成一个人。言犹在耳，已经半年过去了。老师觉得，哈，这个可能这是正规军，他迟早要下战场的。哦，这个已经训练的应该差不多了，有一点点的空间了。毕竟他们不是海军陆战队，可能要训练两三年。 对不对？那我们可能只要训练个六三个月、半年，就可以上战场当炮外，不不是当炮灰， <laughs> 就是当嗯精兵使用。所以说，瓦格纳现在无论怎么消耗啊，都不会消耗到俄罗斯的能力，也不会消耗他们的一个力量，最多会影响到的只有观感上的问题。因为不断有人战死，但是那些人终究不是俄罗斯的正规军。所以，当呃乌克兰的强势已经消耗到已经差不多的时候。 最后，俄罗斯的正规军再压上去，那么打法又是另外一种做法了。各位，你说是吗？而最后，老师要说一件事情啊，在经历了一年的乌俄之战，日本、欧洲、印度、中国这些国家对俄罗斯的贸易额大部分都是增加的，尤其是印度增加了四倍。日本跟随着美国角度也去制裁了俄罗斯，但是它对俄罗斯的贸易增加了百分之二十，而其他的国家也都有一定的增减。 那么，请问一下，乌克兰战场打到最后，俄罗斯它就这样子的现状而言，它会有失败的空间吗？所以，我们在看事情的时候啊，要多方面的去看。有时候，当然我们知道俄罗斯侵略者，但是侵略与否那不是我们可以去定论的事情，因为每一个国家的成立都是来自于侵略。各位懂老师的意思吧？不要说中国不是。 中国的发源地，我们都是说什么炎黄子孙，你也不过在这河南那些地方、黄河地方出来啊。那请问为什么像那么大块领土，对不对？你打了南越国，打了这么多国家，是不是？那整合起来变个单单一的国家。任何的国家存在都是以侵略为手段。现在没有一个国家说他的国家不是侵略而来，哪怕你这个部族打了另外一个部落，那是不是侵略？都是侵略。 占领了够久，侵略就变成不是侵略了。就像乌克兰，他离开苏联体系才几年了，但是乌克兰认为我跟你俄罗斯就是不同样的人，是不是不一样的人？当然是不一样的，因为各自成为了国家了嘛，对不对？美国人也不会说我们就是英国人，对不对？也不会。所以说，整个世界上，我们要看的一定要有足够的这第三方跟公正的角度去看任何的问题，不然我们就容易失之偏颇，喊打喊杀，其实都是一场笑话而已。各位，你说是吗？ 好，我们看各位什么问题哈？哦，尽快把它讲完。 <laughs> 哦，暑假去到会不会回两岸开战回不来？我哪知道？ <laughs> 哦，OK，中共放弃梧桐，因为经济因素。中共放弃梧桐，中共不可能、不可能放弃梧桐啊！不能的，你不要想这件事情，那一定会进行的。你军队没有来，不会有人投降的。你军队。 打到一澎湖啊，那就会有主降派，哎，这个一定会有。但是你连澎湖都没打到，那不可能。打是一定得打的啦，除非澎湖他不不攻不攻自破不可能。因为你说金门马祖啊，他可能直接可能他发兵，然后金门马祖直接投降，这个是有几率的，对不对？因为靠中国很近嘛，是不是？那你说那澎湖，澎湖如果不血战一番，那基本上台湾不会投降。但是澎湖一旦血战，不要说血战了。 就被炮火炸一轮了，那台湾大概 <laughs> 我看主降派应该至少百分之四十好吗？都在不知道还是多少良心良良民啊，良民啊，没有什么良民不良民的问题了，好吗？大家晚上好，不要忘记共产党贪得无厌，哪一个政治人不是贪得无厌？你告诉我哪一个政治人不是贪得无厌的呢？好，我们不要说过去的伟人呐，好不好？你不要说只有共产党，哪一个党不是贪得无厌的？ 现在你所讲的出来，哪一个国家、哪一个党不贪得无厌的？不要跟我讲美国啊，那个就笑掉大家大牙了，好吗？哦，伊朗沙特的问题我们下会谈哈。三岁一直在着偷渡出来到十，哎，好嘞，打仗你三岁就站着，现在出来十九岁，哦，那你才几年？而且我不知道你从哪里出来，中国没打仗吧？ <laughs> 哦。 呃，习皇帝未来影响中国政治以及走向，你这个一开始你就把它定位皇帝的时候，我觉得你这个你的那个啊，当然看你名字我也知道啊，你本来就有既定的思想哦。你当你你想讲讲到你你可以满意的答案，在老师这边应该得不到了，好吗？好，感谢冠，给你一个赞助，谢谢谢谢谢谢哈。柬埔寨人啊，柬埔寨人真的是真的是辛苦啊，柬埔寨，但是柬埔寨未来日子会比较好一点了，因为毕竟你大概再过十五年左右，柬埔寨它还需要十五年你那慢慢的才会把它的。 这个资本的力量去腐化柬埔寨， <laughs> 呃，比较深一点。资金只要进去的这个国家跟社会越多，那么百姓的整个素质就会起来。素质起来了，那你现在后面的问题就不是武斗，而是文争。任何国家、任何的朝代都必须经历过这一段，有早跟有晚而已。柬埔寨嘛，我们台湾很多朋友在那边丢了性命嘛，对不对？但是相信给他十五年的时间呢，基本上他发展起来就会是比较高的。 感谢秋夏姐姐啊，感谢秋夏姐姐，感谢 David w o n g 感谢 David w o n g 哈，谢谢。哦，人都怕死，但嘴不怕，哈哈，嘴不怕死，没错没错。啊，人家说中国人是美国不会在乎台湾的，当当然了，在讲到这样讲，大家都知道啊事情，但是你你政治就是这样嘛，对不对？死也死了，别人的小孩也不是我们的，对吧？好，那我们继续下去哈，哦，我们还有还有还有一些是要讲，不然的话可能讲不完，我尽量把今天把它讲完了，不然的话真的是很丢脸，好吧？ 好，接下来我们看一下亚洲。亚洲的局面啊，首先要先看台海。台海之间的问题啊，在中国主席习近平连任之后，哎，习皇帝嘛，对不对？态势是很明确的。基本上，习近平对美国的态度开始转趋于强硬，就可以很明白的知道，这个台海的分裂局面大概会如同老师跟各位解的推背图的推论，很大的概率会在习近平手上去完成。 因为现在习近平的权力啊，已经达到了帝王的等级啊，在我们在学八字的时候，会有这些有那个长生诀，对不对？那帝王说是最高的时候，那为什么说它最高呢？因为它上面已经没有江泽民的压力，因为我们江泽民老先生已经已经去去另外一个世界去逛街了嘛，对不对？那下面呢？哦，下面的团队全部都是他自己人，而国务院总理李强又是一个杀伐决断的狠角色。 所以现在的中国啊，是一个接近近代最权力最集中的时间，甚至可以这么说啊，现在习近平的权力之集中啊，可能都快超越了毛泽东。所以中国接下来这五年呢，是非常关键的、关键的五年。做得好，中国可以持续强大，至少给陈平在二三十年；做不好，那就是中国由盛转衰的关键时间。任何朝代。 当你达到最高点的时候，通常你迈入一个成平阶段，然后衰落或是慢慢中心。那如果你在极极旺的时候，你没有做好，就像康熙朝一样，你就直接看那个什么乾隆朝一样，你就快速的堕落下去。这都是很有机会的。不过乾隆他花了三十年间才把这个这个什么那个大清朝的国库给耗完。那当然，习近平会不会那么快？你说五年之内他也耗不完。但是你的政策只要出现了偏颇，你的党群如果没有培养好了后期接班人。 这个问题就会很大了，好吗？但不怕他世袭啊，因为他好像没儿子嘛，对不对？ <laughs> 而我们要谈的台湾问题啊，主要是两个地方。第一个是我们伟大的政府啊，打算跟美国磋商，把台湾变成军火储备库，有大量的军火，当然就可以喝阻中国大陆武力收台的企图。当然，这个意见呢，除了政府之外，大部分呢，在野党或是民间呢，都是反对的声浪是比较高一点的。 为什么？因为答案很简单，这个动动的小脑袋就知道的事情。因为武器跟军火在哪里，战场就在哪里。哎，这个是毋庸置疑的。这里老师还是要引用啊，注意，老师是引用，不是老师个人的看法。那就是上周啊，我们引用过的美国评论家尼克森啊尼克森先生所说的，就是说什么呢？就是乌克兰拿了超级大量的武器，请问乌克兰胜利了吗？有了武器，你会贺祖的俄罗斯不敢进攻吗？ 没有嘛，对不对？他拿的武器绝对比我们好，但是俄罗斯有敢不打吗？没有。而老师个人的看法，也就是你无论如何都没有办法单靠武器的库存就可以挑战或是防御军事预算比你大十倍的对手。而老师个人看法还是认为，台湾许多同胞啊，太小看我们敌人的作战意志，就是解放军的作战意志。 你以为解放军会因为害怕士兵的牺牲就放弃收台吗？解放军他冲上滩头跟你打巷战，真的哪天打到巷战的时候，你觉得他会怕死，还是我们会先逃走？对不对？这个要先明白，每这两个地方的战役是不一样的，他们士气跟能力是不是对等的？我们现在已经不能把我们自己的能力去跟解放军上放在对等状况之下，因为人家没有是说征兵跟募兵太多的问题。 各位董老师的意思嘛，他们的军人一直保持着强大，而且战役非常的浓烈，因为他们现在面对的有世界各国的压力，所以说他们的士气，国际压力越高，士气就会越高昂。但是我们国家成平已久，对不对？你要现在去同样的市面人数，你跟他打巷战，你一个人，你就不要说什么了，你绝对不可能是说跟乌克兰一样消灭六倍对方的对手，这个是不可能的事情。所以说啊。 任何要一个认知啊，无论任何战场，本来就不可能有任何一边会毫发无伤。这个兵法有云啊，“歼敌一千，自损八百”，古来有之。像乌克兰可以一敌六，歼灭他六倍对手的这种这种传奇般的战果，基本上它是一个传说。也就是可以这么想，你做不到。当然，相信台湾政府也是有这样的认知，所以我们现在疫情啊，这个自主防疫大概已经到了一个段落。 我们的政府啊也非常有睿智的，准备恢复陆续的直航以及小三通，未来啊也有可能会开放陆客。但是这个其他东西我们不说，直航、小三通这都没有什么问题。但是陆客要不要开放他来台旅游，这就不是我们中华民国开放不开放的问题，而是在中国啊，就是中华人民共和国有没有开放进入台湾，这就是另外一个问题了。 其实这个入台证，哦，他们呢要进来入台湾来旅游，那个入台证有在对岸有没有大量的发放啊？这我们要很认真的看待，这不是只有经济上的问题，各位要明白这件事情。因为这个入台证啊，如果在对岸他示出了善意，大量发放给一些旅客啊，一些人来台湾旅游，那台湾也恢复了这个街头巷尾有很多的路客来这边看看我们的观光资源，那我们的和平就可以持续下去。 因为你有大量的百姓来台旅游，中国就不会轻易的用兵，因为根本没有办法短时间之内把在台湾旅游的可能数十万人啊，直接把它撤侨，这个是很难的事情。你飞机也没有这么多。而如果持续没有开放入台证跟来台旅游，那我们台湾还是应该要把皮绷紧一点。什么时候美国们讲错了？对不起哈，老师刚才口误说错了。 不知道什么时候幕后黑手在搞什么诡异的手段，我们就改朝换代，这国旗都得换，这个状况是比较会有的。所以我们要关注的第一点啊，就最主要就是在观察中国有没有放松对台入境旅游，也就是开放陆客来台发这个入台证。如果有，那我们大家好说，哎，这个和平可以不错了，哎。但是如果保持现在的政策，冻结一般旅游的入台证。 那我们就必须要谨慎一点，这个是第一点。各位可能在其他地方没有看到的，入台证这个东西呀，台湾没有入客，不是经济受损，而是他们已经准备随时要来收台，他们都不会有后顾之忧。这是第一点很大的问题。而第二点需要关注的就是我们伟大的蔡英文总统，四月要过境美国来进行演讲，也要领一个专门为他设计出来的世界领导人奖。 这个奖非常了不起，前无古人，因为从来没有这个奖项的设置，单纯是美国这个基金会啊，仰慕我们伟大的中华民国的总统所创设的一个奖项，而且它也是后无来者，因为它可能只颁这一次，所以以后啊也不会有人获颁这个奖，所以可以看出来啊，我们元首虽然不能进到别人的首都进行平等的参访，但至少可以去一个地方的基金会领一个前无古人后无来者。 独一无二的奖项，其实我们也是与有荣焉的啦，各位说是吗？而这个为什么这个要观察呢？因为这个所谓的过境外交啊，跟过去比较不一样。因为这个时候啊，中国的力量，军事力量跟经济力量已经非同往日可比。无论经济或是军事，中国都可以说，它有心的话，它可以称霸亚洲。美国、日本、澳洲啊，这刚之前看过他们的兵推，三国联合军队来协防台湾。 你打到最后最理想的战果最多的结果呢，也就只能针对了东部战区，然后还可以获得一个惨胜。美国要调几个航空母舰，然后呢，日本要损失几百架飞机，台湾要十八万个军人，这是最理想的结果，而且只针对了东部战区。但有没有可能像奇异博士这样，对不对？看很多结果有一个会成功的，那其他的呢？其他当然就是大部分就是失败的。 所以在这种情况之下，新上任的美国众议院议长麦卡锡，当然不会在自己现在还是粉嫩粉嫩，因为他第一届嘛，还没有足够的政治筹码的状况下，贸然的来台湾来参访，所以说他就取消了来台湾这个行程。当然他之前已经说了他要来台湾拜访，现在不来了，会不会有点丢脸呢？所以还是得委屈一下我们的蔡英文总统，那去他们地方基金会演讲一下。 代表还是接受我们中华民国这个政府的朝拜，代表美台之间呢还是有一定的关系跟基础的维持。而这个为什么要观察呢？那就要看中国对这件事情的反应是冷处理、热处理还是硬处理，这个是很重要的关键。而所谓的冷处理啊，就跟过去一样啊，那个不管他那个发言人是谁啊，就发表谴责跟不满。 然后要要美国恪守一个中国政策，对不对？讲讲一些话都是一样的，然后最后不了了之，这是第一个情况，是冷处理。第二个状况就是热处理，就是直接召见美国驻华大使来表示不满，这个层级就比较高了，或是直接召回了中国驻美大使。 这就要进入了外交紧张的局面，因为为什么呢？因为美国现在美债快要不行了，它当然需要中国的善意呀，你把它招回去了，两边没有沟通了，当然你美债你也不要想到期，请你付钱，哎，不然你就出事情，是不是？所以这都对美国比较不利，因为美国这几个月啊，它除了美债之外，它还有美元的问题要处理，但我们等下可以应该有机会可以讲到。 所以说现在得罪中国啊，那么中国加大力度去抛售美债，还有美元，那么美国的问题就非常的严重。各位要知道，中国现在不是只有那几千亿的美债，它还有三兆的美元存款。各位要知道，还有美元存款当中外汇存底，美元存款哦，各位它不是债哦，是美元。所以说，美国有很多的资金是掌握在中国手上，而这个为什么美国要紧张？ 因为你有这么多的美元，它也可以把它换汇成其他的货币啊，无论是欧元也好，无论是卢布也好，换成人民币也好。如果那个时候，当市场上的美元被中国大量的也同时释放出来，加上美债，我告诉你，那个问题啊，就不是现在这个局面而已。你的美国的整个币值真的会大幅的滑落，这个是要特别注意的。而刚才讲到冷处理跟硬处理，那有没有可能硬处理呢？对不对？那就是趁我们伟大的蔡英文总统离境的时候。 再来一个围岛军演，呃，无论是他可能一离开，呃，就举办围岛军演，或是我们总统快回来，对不对？可能隔天就要回来了，开始举办围岛军演。那这样的状况之下，就会对我们中华民国的国防啊，还有民明星士气啊，都会有很大的影响。加上如果一不小心啊，讲错话或是做错事啊，那么出访可能就变成流亡。哦，不要说不可能，各位，我们看到世界上近代很多的战争了，不要讲太远了，光达赖喇嘛出去就就是被流亡了。 对不对？一样的意思会是存在的，所以台海之间呢，这段时间都必须要注意的这三个方向的问题，这三个问题啊，都会有不同程度的地区性的影响，也可能会牵动了未来二十年的地区性稳定。什么样的状况呢？那就是台湾台海之间呢，无论是武统或者是合统还是饭统都一样，只要统一完成，亚洲会在中国有绝对优势力量情况下，拥有至少二十年前的。 二十年的稳定时期，各位老师讲的是亚洲，不是只有中国，这个是公开去想。当然我不需要被统一嘛，当然我不希望嘛，对不对？当个中华民国国民也不错嘛，是不是？但是呢，这个如果是在亚洲这个状况之下统一之后啊，亚洲会有会有一个二十年的和平状况，不会有太多紧张的局面。而南海问题啊，也会因为两岸统一了，所以说基本上连这个南海的问题，他想做做什么也比较难了，所以受到有力的控制。 但是如果相反维持现在的局面，那么就会有不停的争议会产生，无论是台海、南海、东海，呃，什么什么海都一样，都会有不同的争议去产生。所以，这对于身处亚洲的朋友来说，刚才观察的几点呢是非常重要的。哪几点忘了没关系，看回放嘛，对不对？回放记得按个赞，好吧？而台湾如果发最发生一个最不理想就是战争，那美国会不会参战呢？这个很多人一直在讨论这个问题，老师还是只能说啊。 美国他不会冒着损失航空母舰的可能来参与任何的战争。过去美国参与了那么多战争，他都不会抱持的是说我会损失航空母舰，都是一些因为我可以碾压对手，我才会去参战。为什么呢？因为他们能够损失的是有限的，而且我们要看到这两天伊朗跟沙特哦已经在中国呃习近平的斡旋之下重新恢复建交，当然不知道会恢复多久了哦。 但是只要这个建交稳定下去，那代表一件事情是什么？美国会加速的丧失对中东的控制能力，这个很重要，因为石油啊是美元的油源的一个产生重要依据。当美国如果对中东失去了绝对的控制力的时候，这个油源换人做，或是大家都是油源的状况，就很容易会出现。那么美元的问题，各位老师还是讲，不要只关心美债。 美元的问题是一个很大的问题。当各国我不需要美元，我就试出我很多的美元换成人民币、换成欧元、换成卢布、换成什么东西都好，我就是没有没有那么多的美元状况之下，因为大家都想要分散它的风险，因为知道美国经济可能会有问题，那么这个时候美国的问题就会雪上加霜了。那么说这个这个刚才讲到这个南海台海台海之战呢，当然不会有任何状况会牺牲美国他自己的航空母舰。 而且最重要的问题是，美国牺牲了自己航空母舰，它也没有能力去造新的航空母舰，现在是一个赤裸裸的状况。除了航空母舰，那航空母舰掉了就掉了吧，没了就没了吧，是不是？他还得损失每一艘航空母舰，呃，这个战斗群啊，会损失至少上万名美国大兵的生命，而且可能会失去了跟中国的贸易，比如说工业制品，或是稀土以及太阳能板之类的。这对美国来说啊。 虽然不至于对他们有毁灭性的打击，但是至少会断颈跟肋骨的创伤。而且你让美国大兵啊在远东为了台湾而丧命，那这个事情就大了。因为协防台湾跟去打本拉登不一样，这个打本拉登的是国仇家恨，反恐行动那是本来就要的事情，对不对？你好，恐怖攻击攻击到我本土，当然是跟你拼命啊，这很合理。但是台湾。 台湾跟中国打仗，这跟美国人有什么关系？是不是？你很简单的问题嘛。美国人总会觉得是说，我爸我妈，然后去台湾参战，然后丧命。我觉得拍拍手，他们真是非常荣耀。这可能吗？这个不可能。而且甚至可能，大部分的美国人还不知道台湾在哪里。有些人还把台湾跟泰国，还还会搞错，是比比皆是。所以说，为了挺台湾而失去的美国大兵，几乎可以说，如果你真的损失到几千个美国大兵在海之战上。 那无论你当选的是哪一个总统啊，现在是哪一个总统，都可能会面临下台的风险，这是很大的机会。所以说，我们只要把意识形态拿掉啊，基本上不会有太多人认为美国会不惜牺牲自己哦来去平方台湾，也不会有太多人会觉得是说怎么样，这个台湾一定可以获得其他国家的澳元，然后维持住我们的一个政治制度，这个是很大的可能。这各位，你说是吗？ 好，我们讲完这一段，我们加最后还有一段哈，这一段也是蛮重要的，我尽量把它讲完了，好吗？哦，好多人哦，今千六百多个人，感谢各位哈。以前我们曾经最高有上千人啊， <laughs> 时间越来越远了，对不对？老师去上海开户成功了嘛？我这要抱怨一下，我去上海银行开户成功了，然后我申请一个全新的微信公众号，因为毕竟是在在那边开的公司嘛，结果微信告诉我是说。 你是台湾人，对不起，你不能开设微信商业号，就是你不能用微信收款，对不对？我已经觉得奇怪，我符合你们的税法，然后呢，到最后一关的时候，你跟我讲我不能够不能开启微信收款，所以我也觉得没，我也觉得纳闷了，这这歧视，这赤裸裸的歧视啊！那什么两岸一家亲啊，骗笑哎，这是骗人的东西，是不是？其台湾人都不行，那我靠，那你不要跟我讲统一了，那个没用，没有， <laughs> 好吗？啊，开玩笑的哈，老师认为如果。 你看，看在台湾可以撑多久，会撕分片裂吗？老师还是觉得了，按照推背图，老师推论的结果是台湾会投降，那可能就打到澎湖，可能台湾就投降了。我个人的推论是这样，你要打到那个血流成河，几率不高了。呃呃，OK，美国巴不得台湾打起来，各种手段，当然也是这样。台湾走欧美的制度，没有自己创新跟机制哦，这也是了。台湾很少入客，但是相对说陆配算是两岸和平基础嘛？不是哈？不那个不一样，陆配是陆配。 陆克是陆克，这两个核准基核心基础是不一样，好吗？那不能这样子算的。而今天蔡英文去接麦卡锡，大陆会不会有动作？刚才讲过了哈，中国经济现在不太好，失业率很高，老师怎么看这个问题？失业率这个问题，张老师之前其实讲过了哈，中国要恢复他们的国力，他必须等到端午节前后才有办法恢复。为什么呢？因为这个东西是因为你们封封年、封城、封这个封控的三年的时间。 百姓的名利已经耗的差不多了，就算有存款了也不多了。说白了吧，你有存款也不多了。你现在突然恢复经济，恢复经济你要面对到的是一个高通膨的一个状态。中国现在通膨也是很高啊，但中国现在鸡蛋也是很贵，也不见得吃得到蛋，对不对？虽然老师去去住酒店还是有蛋可以吃的，哎，但是基本上他们还是有缺那些物资。说通膨，通膨还是会有，所以说他必须要在这边融合一下啊。就是老师在去年底的时候就讲过了。 中国至少啊，你要带你要带那个端午节前后的时候啊，他们的国力才慢慢恢复，那失业率什么的才慢慢的可以起来，因为大家还没有适应，而且包含现在的企业转型，经过一个疫情啊，很多在家工作的就可以做好的事情，或是通过 AI 可以做好的事情，就不需要这么多的人。最重要的问题，啊，老师还是要跟各位讲，现在的世界的走向一定是需要你有专业，你不要想我打个工可以养活自己就好了。 你打工，你要老板用得到你，你是有作用的。不要跟我讲你只会听命行事，我是一个忠心的员工，那没有鸟用的，好吧？那没有鸟用的。中国发展的科技会非常非常的快，很多事情你会被取代。你没有专业的，至少你要有社会性的技能，什么蓝翔、新东方，对不对？至少他得去一下，是不是？你没有这些技能，你能够做的事情是非常非常非常的少。 你不要想上班就好，跟过去跟父母做一样的事情就好，或是跟过去二十年做一样的就好。过去是过去，现在是现在，未来是未来。你要保护好自己，你一定要竞争力，好吗？你没有这个为人付出的竞争力，你不用去想说你可以可以在未来日子生活下去了，好吗？呃，所以是谁让我们抢这个生为持哈？呃，想办法想生。 美国地地震为明发布预防性的上玻璃老师的看法，那这个我知道。当然，这个很明白的事情就是，他要掌握在台湾的美国人能不能收到讯息。那收到讯息之后，他们一定有已读嘛？这些东西是可以查到的。就算你没有已读这功能，简讯发到也没人收，那这个其实系统是可以查得到的。就他们能够要，当然要确定他们未来撤侨是不是可以很快的让所有在台湾的美国人可以收到讯息，然后呢，赶快可以撤走啊，这个是一个很重要的事情。 啊，这个其实任何国家做这些事情都无可厚非了啊。老实说，真的。但是如果美国发说几天之内要离开台湾，那那那那都差不多了。 <laughs> 这个是个指标，不要说那个菲律宾撤不撤侨，日本撤不撤侨，你看到美国或者是欧美国家了啊，他宣布在台湾的这各国的欧美人士啊，你要去撤回撤撤回撤撤出台湾了，差不多了啦，那个时间就差不多了，好吗？ 哦，有些手工物品没办法自动化，这就是自动化无法可取代的的技术性职业。有些品质的手工，你说按摩吗，或是中医吗？这个可以算是的。你说其他什么手工肥皂啊，那个你要要必须使用。我们现在讲到的是，老师没办法给你说发财的道路啊，是只能想办法让各位可以比较像老师这样平民百姓，我们可以尽可能的活下来，这是很重要的。比如是说你现在很会开车，这是没屁用的。 因为中国不要说多久，十年之内，它一定会有自动驾驶，而且它会广泛的使用。那到时候你当你开车开滴滴都没有生意给你做，我跟你讲，真的哦，在中国你只会开车哦，开网约车，你未来会没有饭吃。一定要记着，老师跟你讲，的，中国自动化驾驶的速度一定比其他国家来得快，这是绝对的，好吗？然后我们赶快把下面这个讲完了，这个再不讲，真的讲不完，好吗？好。 那我们继续下去哈，我们看一下美国。那我们这里老师说一下，老师针对三月份的流月总论的时候啊，有谈到少数企业可能会爆出的争议哦，在金融上面、股市上面啊，少数企业可能发生的争议啊，可能是法律问题呀、违约问题呀，而且这些问题可能还会需要政府介入的问题产生。但整体经济啊，应该还是往上。但是老师没有想到，嗯，这个被老师讲中的是银行啊，这个我真的没有想到会这个状况。 所以美国现在的状况可以说是非常危机。这两天，美国系股银行融资失败而面临到倒闭的问题，首先造成了大量存户挤兑之外，我们要从这里看到一个问题，这是什么呢？那就是这间银行倒闭啊。一般的观点是什么？在一般评论家的观点是认为啊，由于联准会的暴力升息，系股银行因为资产结构僵化，大额的存款被提领，出现了流动性的风险，最后宣告破产。 这是一般媒体我们可以看到的原因，但是问题是，一般来说，银行倒闭并不会这么的容易。这个流动性的风险呢，首先有关于它无法获得融资来度的它难关，这才是真正的问题。一般来说，银行融资啊是比较简单的，它不困难啊。这个同行之间都会互相的帮忙，因为这个即使你现在真的是暴利升息，升息的很快，造成了有一些银行哦，那你有流动性的风险。 但是过去普遍会认为升息啊，通常不会维持太久，因为这个对社会造成很大的影响。所以说呢，你压制完通膨之后啊，那联准会必然会快速的进入降息，这是过去的一个主流的一个意见。那所以说你进入降息之后，你资金会再度的宽松，所以说融资给银行啊，让它度过这短期的这个那些流动性的问题啊，它是一个蛮不错的一个投资项目。但是现在发生这件事情啊，我们就可以比较容易看出来。 现在的顶级资本家已经不看好美国的经济可以迅速受到政策性的控制，然后快速的恢复融景。我们应该换个角度去讲哦。现在这些有钱的顶级投资人呐，可以给银行做融资的这些投资人呐，认为现在美国的经济以及未来的展望，可能会比前两年的新冠疫情造成的经济停滞还要更严重的状况会产生。 而如果经济都在短期看不好的发展的风向，那么投资银行就肯定不是一个好的投资，因为银行的功用是调节市场的资金需求。你经济好，资金流动快速，那么银行有利可图，它可以一边收款一边放款，它有极大的利差，也就是收益可以去赚。但是如果经济看不到好的前景，然后这个利率又不断的上涨，那么这些投资人就会发现到一件事情，那就是。 银行的放款会面临到很大的呆账的问题。哪些呆账？第一个未爆弹，肯定很大的概率就是不动产；第二个就是企业贷款；第三个当然就是一般的民间的借款，比如说信用卡之类的。而为什么第一个一定是不动产呢？因为这个有一直看老师直播的朋友，肯定可以针对这个问题啊，信手拈来，掐指一算，立即明白老师要说的这些变化的依据在哪里。 那就是房贷的利率绝对高过联准会的利率，这是必然的嘛，对不对？这它是一个基础利率。那如果联准会未来要把它的利率升到百分之六，那么房屋贷款就可以升到百分之八到百分之十。样各位懂老师的意思了吗？所以说，各位你现在有房子的，你有在缴房贷的，那么对于贷款的利率，你应该就会比较敏感。三年前你买房子，你可能只需要二到百分之三的利率，但是到了今年，啊，我说的美国了。 你可能的房屋利息、房贷利息能涨到百分之十都有可能，意思就是原本你可每个月都还有能力本本息摊还啊，本一个一边付本啊，一边是偿利息。那现在涨到百分之十的时候，你可能连利息你都负担不起了。那么面对这个高利率又高余额的贷款，缴不起怎么办？当然就是放法拍，法拍之后呢，过去刺激房贷的类似状况又会出现。 但是这次已经不是次级房贷的问题，而是连正常的优质房屋的贷款客户都可能必须让房屋被法拍，因为利息实在太高。而白领阶级的工作又大量的被裁员，这个中呃美国的科技产业还有各大的产业在现在进行大量的裁员，这各位相信都知道。 那么一样的情景会发生了，什么利息太高？那那个等于是说我必须要法拍，但是我法拍出去的的价格资不抵债，不动产市场就可能又迎来一个有价无市的状况，可能又会出现。那么房子被法拍的，信用卡欠款或是信用贷款在同一个银行，就可能被银行直接勒令你清偿你这些信用贷款跟信用卡信用卡的借款。 如果本身你就是有良好的理财习惯，你没有去借信贷啊，你的信用卡也是每个月固定缴清的，那当然没问题。但是按照美国的消费习惯，这件事情对大部分白种人来讲，那是很难达到了。白种人跟黑种人都比较难，那华裔就比较比较容易做的这件事情。而一间银行如果没有这么没有这个状况的时候，那请问，系股银行这一间倒闭了，它有没有办法影响到全美国呢？ 这当然是没有，各位要知道，细谷银行它是一个地区性的银行，它影响不到全美国的银行，这个是首先要知道的事情。但是问题不是在于细谷银行这间银行，而是资本家不愿意对金融产业做投资，连银行你都不愿意投资了，那请问这些大资本的的投资客，他们要投资什么呢？所以现在美国的资本家可能他也看了老师的直播，对不对？知道留存大量的现金在手上会是比较好的。 而这间银行的存款，它有没有保险的？也是有保险的，但是它保险的金额还蛮低的，好像六万还是多少万美元啊，那真的是很低。那很多人觉得他可能领不到，有些存了上千万的，对不对？但是美国政府有去介入，所以是说他目前的存款已经移接到另外一个银行。根据消息所传出来，不会影响到他这间银行原本的存款户。但是要知道一件事情，这有些问题啊，你发生一个小件的事情，你可以处理。 但是如果下一次又发生类似银行也出现这个问题的时候，那么美国的金融危机就在这个地方，就在细股银行倒闭的这件事情上面，就会透出了信号。所以，这老师又回想起一件事情：两年前呢，很多美国朋友问老师，现在利息这么低，我是不是应该快卖房再买房，卖房再买房，然后不断去买很多产业进来，对不对？穷爸爸富爸爸的策略，我不断买很多资产，我借钱再买这些资产。 当然，老师没有办法预测这么多，老师只能透过你的问题啊，就算出来了。几乎了，大概八成以上的都是你不要卖房，你也不要买房，对不对？如果房子已经没贷款了，你也不要卖掉，是不是？那当然，老师也不知道什么原因。那现在好像就有这样的感觉在。所以说啊，我们要知道美国现在的金融危机啊是非常非常的严峻。这个严峻啊，我们要从用用用中文的话来讲，叫做一叶知秋。 一个小小银行，它如果产生流动性的问题，那代表其他银行一定有类似的问题。那么在这个状况之下，你你的投资就要非常小心。老师一直在去年呢，也是很多人跟我老师讲，你不要还可以买房子，我也在想，这算出来是不要，但是你坚持要买，老师也只能说，那你就去买看看吧。那希望你当然还好，好吗？ 那最后几分钟，我们稍微讲一下哦。其实今天还是讲不完啊，我还是把它讲一这，还是讲一下，把它讲完，讲了一个段落。所以说，我们看到这银行的问题之外，我们还看到美国的国债危机。虽然美国的国债危机啊，联准会主席鲍尔他就已经说了，是说这个事情我没有办法处理。你要处理美国国债，不是靠我联准会，我没有办法去处理这件事情，一定要靠你们政治力量去解决政治的问题。但是现在美国两党有没有针对这个国债取消上限？ 然后有共识呢？共识是一定有的。为什么？老实说，这一次应该过，的几率是蛮高的。因为要选举，你现在让这个美债如果违约产生了，那美国的金融的的地位会大幅的降低。那请问你去你去选一个金融是唯一性破产的一个总统的位置，你还去想办法去把他救回来，那是多困难的一件事情，对不对？每一个人都想当盛世之君，谁要当那个救亡图存的中心之君啊？是不是？嗯，你说。 川普老先生，特朗普老先生，他再去当总统，他有这个力气吗？对不对？拜登都快被熬死了。 <laughs> 你说那个特朗普上来，那也是老先生，你要怎么办呢？所以现在最大的问题就是在于，是说美债不是这一次能不能解决的问题，而是在于这次解决，你下一次一定都是一模一样的问题，你不可能可以躲过你的美债违约的问题，是每两年或每四年你就得遇到一次，而且每一次都会越来越难处理。 这个如果越来越难处理，那么请问一下，美国要怎么样维持它世界霸主的地位？所以说，老师在前两个前两周吧，上个月也讲过，如果你现在是在美国的华人，你是在你有领美国的政府的退休金，你已经是美国人了，很不要紧啊，美国人很好。 你已经在领美国的退休金了，你一定要去注意，你最要看老师的节目。那请被老师骗一下，你一定要在准备第二个篮子，就是说我未来如果我领不到退休金了，我要怎么样维持我的生活？各位懂老师的意思吗？这个是很重要的关键，不要以为是说退休金可以一直领，一直领好像都不会有问题。国家倒了，我还可以领？没有，哎，国家倒了，第一个牺牲的已经先砍你退休金，呃，后面的砍那些现在社福。为什么退休金砍了，你你你能反对的有限？ 但是你现在设伏砍了，比如说欧司鉴宝把它砍了，那请问一下，那你美国人会不会整个把跳脚把你这个领导人给换下台？美国百姓啊，不要说美国百姓，啊，任何一个国家的百姓啊，都不是真就要去了解国家大义的人。每一个百姓他们的生活的目标就是养生送死而无憾。所以说，你今天让美国的百姓立刻如果受到是说我今天社会福利被砍掉了，那你不要干了，对不对？那砍砍谁？当然先砍，当然就是砍退休人，因为退休人他。 发挥的影响力已经越来越有限了，所以很多的状况我们要去知道，在美国的美债的危机，它不会只是这一次，而且是每一次它都会变成一个危机，记住是每一次都遇到一个危机。无论哪一个总统，你只要没有发生国际性的战争，那么每一次每两年到每四年只会每况愈下，你几乎没有任何的金融专家都可以为这件事情找到结果的方案。这是美国现在。 最真实的事情，各位，你一定要做好防御的动作。怎么样防御比较好呢？你可能你真的很有钱的话，你可以把一些钱存到存到你比较信任东南亚国家，比如说新加坡，哎，或香港这些东西，你可能还比较安全。那么？新加坡这个是东南亚东协事国很重要的金融中心，那香港本来就是亚洲金融中心，这两个地方现在新加坡是比较强大，但是你如果只放在一个地方，那真的风险性是很大的，好吗？ 哦，那其实我们还还两段没有讲，那这在讲不完，好吧，算了。好， <laughs> 我又闹了一个笑话了，真的讲不完，好吗？好，看看有什么问题哈。呃，SV 被定向爆破了吧？美国跟家小儿子一样，遇到事情一直拖， <laughs> 都能拖得过去，对你自己儿子有点信心，好不好？ <laughs> 不要对儿子对自己儿子没有信心，好吧？好那我们今天直播到这里哈，那还是提醒一下哈，我们的那个春季补运法会已经。 已经开始报名了哈，你还没报名的赶快报名，在我们的社群分页里面就会有。老师等一下会把这个报名的链接放在我们等下回放的时候，在我们说明栏位。那我们下周三哈，在在更新我们的视频的时候，老师也会跟各位宣布我们的清明节组的回向法会也开放报名了。好，感谢各位今天的收看啊，今天讲不完，非常抱歉，我本来有信心今天可以讲完，好吧，讲不完就算了。感谢各位今天的收看，我是陈老师，我们下次见。